urte hasieran berriro ere elkarrekin ekingo diogu. Urte beteren ostean Bilboko kaleak alde zalde beteko ditugu. Aurtengoan, bai. Urtarrilaren zortzian bostetan, lakasian. Batu gaitezen elkar bizitzaren eta bakearen bidea egiten gabiltzanok. Euskal preso, ieslari eta deportatuen etxerako bidea egiten gabiltzanok. Jarrai dezagun bidean. Bilbo, berriro Bilbo y Sandadila.